euro, e, da tresna finanziero bat, ez? Azken finean, bada, ekonomia eraldatzailea bultzatu nahi duen e, tresna bat, eta tresna esaten dugu dela, ba, nola gait badakigulako kop berak ez duela, ez? Ez duela gizartea eraldatuko. Horretarako tresna izan daitekela, baina gizartea eraldatuko ditugunok, ba, pertsonok eta taldeak izango garela, ez? Orduan, zentzu horretan, bueno, ba, iru ere mutan edo lan egiten duen tresna izango litzateke, esan duen moduan, ez? E, Eh, ekonomia eralatzailea bultzatu nahi du, eh, horretaz gain eh, finantzia etikoak sustatu eta baita ere ba, kooperatibismoa bultzatu, bai? eta hori izango litzateke gutxi, gutxi gora bera hitz gutxitan eta Ba, egia esateko historia polita da, polita edo ederra, edo, badu lotura, ez, erora proiektua denarekin, Mila bederatzen dut, laro zeian, e, krisi garaian geundenean, ez? Ba, brugera argitaletxeak, e, ba, bueno, ba, eh, erdi iztea erabakizun, uste zuen, utzizun kapitala banku, bankuen esku, eta, bueno, ba, horiek erabakizuten eh ba, hori argitaletxea bertan bera ustea, eta langile, la, zazpire undapiko langile zeuden e, eh, entrepresa horretan, eta horietako askok erabakizuten, bueno, ba, eskaintzen zietena hartzea eta eta hor bukatzea historia, baina beste batzuk jarraitu zuten burrukan, eta mila bederatzeron da laro eta maseian, eh, epaiketa bat irabazi zuten eta hortikan jaso zituzten indemnizazioekin e, abiatu zuten proiektu hau. Eta orduan, bueno, ba, beraien beraiek buruan zuten azan, bueno, ba, nola egin aldugu, ez, kapitalen menpe ez egoteko, ez, eta guk ditugun aurrezki hauekin zer egin ganezake bestelako antolaketa ekonomiko bat bultzatzeko. Finantzia arloan buru jabe izateak izango litzateke, ez, erabakitzea zenolako proiektuak bultzatzen ditugun eta horretan koherentea izatea, ez izatea kasu honetan, ba, kopen printzipioarekin, baina nik esango nuke modu zabalago batean, ez, e, bueno, eraldatzailea izan nahi duen, ez, e, gizarte proiektu batekin eta ba, ba, zentzu horretan ba ez egotea, ez, ez e, kapitalismoaren menpe eta saiatzea ba, bestelako ekonomia bat e, bultatzen, ez? Nolabait bai pertsonak, bai inguru giroa eta baita ere lurraldetasuna e, zentroan izango duena eta buruan izango duena edo buruan baino gorputzean ere, ez? Nolabait bultzatu nahi izango duena E, ba, gizarte garapena, ez? Eta ez etekin ekonomikoak, ez? Nola hait, diona, ba, sortzen ari den e, ez jendarte eredu horri edo bultzatu nahi duen bestelako antolaketa horri, ez? Eta bestelakoa esaten dudanean ari naiz hitz egiten ba justizia sozialaren inguruan, ez? Ba, Bazter eh baldin baduzue, ba hori, ez? E, desberdinkeria sozialik ez egotea, parekideago izango den ez antolaketa bat bultzatzea, horrelako gauzak eta horretan, bueno, ba, uste gure ustez e, oso garrantzitsua da arlo guztietan, bizitzako arlo guztietan buru jabe izatea eta guk gure erabakiak hartzea, ez?